Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita akan bermain game horror yang bertajuk Art of Sight. So ni game indie horror, ini adalah demo, banyak sangat demo game horror. Bila entah nak release pun aku tak tahu, tanpa bermasa, let's go. Start, start, start, start. Alright, dia bangun. Apa mata dia buta? Ui, mata budak ni buta ke apa? Mata dia ada selotip. Alright, ada teddy bear then uh, okay dia bergerak so game ni dia perspektif teddy bear tau very very interesting ah okay perspektif teddy bear kita kena kawal teddy bear ni untuk memberi arahan kepada budak kecil tu so yep tak nampak ah okay so kita boleh uh kita boleh gerak oh daripada macam mana dia ambil daripada dalam ni panjang tu tangan dia <laughs> okay so kita ada lift kat sini Alright, aku ada aku dah test. Okay, ada lift. Elevator turn off. Okay, aku tak boleh pakar. Oh, aku letak teddy bag kat tu. Okay, okay, okay. So, space bar to jump. Ya, budak ni kena kurung kat sini ke apa? Misteri gila. Kan? Dan dia macam little nightmare. Apa dia kecil je, nampak? Okay, kita teruskan perjalanan. Kita kena cari... Oh, <coughs> kenapa bunyi batuk tadi? Oh, tu dia. Ada pakcik tua. Aku rasa pakcik ni yang colik kita. So, kita kena cari cara untuk hidupkan elevator. Right, apa ni? Apa? Space bar tu jam. Oh. So, aku tolak. Oh. Right, right. Cool, cool, cool. Jump. So, kalau aku tolak ke arah sana boleh? Ya, kita tolak. Oh, tak boleh. Right, dah cukup. Ambil balik Teddy bear Teddy, Teddy Kita nak bagi nama apa yang Teddy ni? Kita bagi nama Ahmad Alamak Alamak, pecah apa benda tu? Hei, hei, dia pergi mana tu? Jangan macam-macam, nyorok belakang ni Bahaya betul Okay, so aku boleh letak teddy bear dekat Sini Okay Oh, atas tu ada benda kot yang atas tu ada macam something Right And then Aku bawa teddy bear sini Ahmad Ambil <laughs> Nama senang gila Ahmad eh Right dia letak teddy bear kat sini So dia demo So jadi macam uh, <tsk> Dia nak tunjukkan macam mana gameplay dia lah So far Aku suka sebenarnya perspektif dia Okay pick up item right click Alright So kita dapat Kunci Cool Right Press F to inspect item. Oh, so kita dapat kunci. So ini adalah tempat di mana orang tua tu tadi kat sini. Right? The fuse box is locked. Aku tak nak pergi belah sana. Ah, uh, so kita boleh panjat fuse box ni aku letak sini dulu. Aku suka sebab dia ada elemen puzzle kan. So very very nice. So space bar. Dan oh space bar dan kita di atas guna jangan drop jangan drop kutip balik jangan drop kunci tu kutip balik dan guna lighter yep fuse box uh, what now kenapa dengan fuse box ni jap kita try tengok daripada pandangan ni pula pandangan ni oh oh pandangan ni untuk pergi belah sana okay? So Fuse box ni aku rasa kena Oh tak cukup satu lah Ha kita kena lalu juga tempat pakcik ni Okay go Go Dia datang ke tak? Pakcik? Tak ada apa-apa bawah ni Tikus, tikus Tikus, tikus Alright So kita dapat kunci Okay aku tak boleh pick up pun Ah, kunci tu untuk apa? Oh, fuse. Tu bukan kunci. Ini adalah fuse, mius, kius, tius. Pasang. Item. Yup. Itu dia. Kebijaksanaan. Ini macam bukan lift tau. Dia macam penghantar makanan tau untuk budak ni ya. Hantar makanan grab food ke apa kan. Okay, jangan pergi atas. Uh, kita boleh patah balik lah kan Sekejap Ya aku boleh je lalu shortcut tu tapi Sajalah jauh-jauh Nak ambil pemandangan eh. So far grafik game ni cantik Tak ada setting Okay jadi aku risau agak sebenarnya And so let's go Tingkat berikutnya Tingkat 2 Alright tingkat 2 uh, ah, Frame rate macam nak mati Oh kita boleh tengok ni Alright aku boleh push level. Okay, ada lelaki tua kat situ. Ada box kat sini. Interesting. Uh, what do I do? Maybe... Letak Teddy. Oh, Teddy tergantung. Wah, aku dah tekan ni. Untuk bawa Teddy pergi sana. Wah, aku tergantung. No! Tunggu! Aku tergantung! Bukan aku. Aku yang bawah tu. Ahmad. Ahmad tergantung. Ah... Alright, sambil-sambil buat eh. Sambil menyelam minum air. Alright. Ya. Ya. Oh. Here we go. Okay, lari, lari, lari, lari. Aku rasa. Tu dia, tu dia, tu dia. Oh. Tak ada orang, tak ada orang pakcik, tak ada orang. Hi. Say hi to YouTube. Right, tak ada orang. Okay, aku dah agak mesti dia datang. Sebab aku dengar bunyi dia dekat tadi. Okay. Okay, so kita dah selamat rasanya. Tapi kita still kena... Kita ada crush ke game ni? Tak ada crush. Dia macam... Dia panjat. Right. Come on, come on, come on. Okay, so aku kena... Ni apa? Kunci. Dua kunci? So, kenapa boleh letak teddy kat sini? Oh, nak pasang kunci nanti. Okay. Right, dua kunci eh. Tegal. Gerak, gerak, gerak, gerak. Okay. Sambil-sambil tu, sambil-sambil. Panas sana balik. Tiga. Woo! Seram ni, seram ni. Right. But how? Oh, gerak, gerak, gerak sekali, gerak sekali. I see. Oh, uh, pakcik buat apa tu? Masak ayam ke? Masak orang ke masak ayam? Okay. So now, we good to go. So now, kita try ambil kunci kat situ Aku rasa ada something kat dapur tu I believe so Sekejap Sabar Kita tunggu dia patah balik Kita tunggu dia patah balik And then kita gerak There we go Kunci dah dapat So kunci yang susah dapat Agak cuak di situ So sekarang tinggal kunci yang susah Eh yang senang Yang susah dah dapat Yang susah lagi ha, Dua-dua kunci Tak adalah susah Yang kena distract dia Aku fikir kena distract So use the key There go Yang ni tak payah pakai box pula Pelik There go Hop There we go apa ha Hop There we go Ambil Ambil tadi sekali Alright, ambil teddy sekali. Yup, daripada atas langit. Ah, ha, ambil daripada atas langit, daripada atas meja. Okay, Dan sekarang kita boleh pasang. Weh, benda tu. Kau kena kejar, kena kejar. Komitmennya. Eh, komitmen eh? What the fuck? What the fuck? Lari, lari, lari, lari. Oh, ni pandangan Teddy. Yo, yo, yo. Lari, lari, lari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Yes. Komite dia. Komite dia. Amit. Comel je budak ni lari. Tapi tadi bear kita. Ahmad. No, jangan balik Ahmad. Kau hajar dia balik Ahmad. Kau tunggu. Kita akan balas dendam. Di dalam full game nanti. Yang tak tahu keluar bila. Wah, interesting. Game dia interesting. Out of sight. Daripada di sebalik pandangan. Ya, menarik, menarik. So, aku akan main game game ni kalau keluar full insyaallah banyak game-game demo yang memang aku nak main kalau keluar full so kalau korang enjoy dengan video ni jangan lupa untuk like subscribe share juga uh, dan komen lah di bawah okay? aku ada juga baca beberapa suggestion aku tengah susun uh, yang mana yang aku rasa nak main nanti aku main okay? kita jumpa lagi do you find all the hidden children oh ada hidden children assalamualaikum dan bye bye